Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的特别节目。今天呢，要跟大家分享的是金玲老师私藏的端午节转运秘法，你准备好了吗？首先，我们都知道端午节是在一年当中最佳的除晦开运的好时机，而且它也被视为纯阳日，因此在这一天，我们可以利用它强盛的天地之气来帮自己跟家人趋吉避凶、除晦开运。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 首先，在六月十二号，也就是星期六这一天，我们逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是辰时，也就是七点到九点的这个时候，建议大家在周六起个早，把居家环境内外做个大扫除、消毒。再来就是隔天六月十三日星期日这一天，我们逢到的是。 龙游天河，因此整天都是非常吉祥的。我们可以把家中呢有聚宝盆的朋友，把它做一个整体的清理，或者是如果你有开运摆件的，把上面的灰尘给清干净。当天同时也非常大力，可以做开池放水哦。建议呢放的方位呢是在我们的西方，因为在今年呢它是属于八白左辅星强盛的位置。 可以辅助我们的这个财运以及权力，对于职场上呢是相当加分的。同时，在这个周日的傍晚，请务必准备两个空碗，其中一个的碗内的上下左右中间呢，请各放置一枚硬币。 那这五枚硬币呢？请尽量，如果它是属于有头像的，请尽量把头像的那一面朝上；又或者是如果它没有头像的话，我们就是把面额的那一面朝上即可了。那这两个碗呢，就把它放在我们居家的这个露台或者是阳台，让月光跟日光照射得到的地方就可以了。 接下来我们来看一下，就是在端午节当天，也就是六月十四号星期一这一天的早上五点后，我们要运用新日开运法。什么叫新日开运呢？也就是我们要透过这个当天的一早的这个纯阳之气呢，来赶走我们的霉运，尤其是针对你觉得前阵子很倒霉犯小人的朋友，会非常的有效果。 这个方法就是让当事人呢面对刚升起的太阳，然后我们做深呼吸、吐气九回，完成之后，请面向太阳，然后我们许下我们在这一年度的愿望跟祈求。 那因为呢，每一个朋友呢，可能都是在不同的时区，而这个日出的时间呢，可能都会稍微的有稍些许的偏差，所以请大家务必在网络上或者是透过 APP 查询一下，再进行这个新日开运哦。那基本上，请记得尽量是在我们的这个日出后的一个小时内完成这一个许愿仪式。 再来是针对如果你想要增加你的考运的朋友们，也务必要在端午节当天上午的九点到十一点呢，把一个香包挂在你书桌的这个右侧的这个抽屉的手把上。那如果说呢，我们没有这个抽屉，那么你就把它放置在我们的这个桌上啊的右方就可以咯。那在这个。 考试的时候呢，就记得一起把这个香包带到考场，那也可以帮你辅助加强我们的考运。至于呢，如果你想要求得一个好的寓意，我们也可以同样的在在这个时间呢，吃上一个肉粽呢，来象征包粽的意喻哦。还有针对如果你是想要求子的朋友哦。 那我们也可以呢，夫妻两个人同时呢，在这个时间呢，吃一个肉粽来象征同心协力生孩子。好，另外我们要来看一下，就是在早上的时候呢，一般呢。 大家都会在这个进入午时之前，把这个门口呢悬挂上这个菖蒲、艾草跟溶液来驱邪哦。那我们同时也会建议，如果家中有这种圆形叶片的绿色植物啊，好，比如说像铜钱草，它那么我们可以把它放在我们的玄关处或者是门口，因为它也可以代表的是圆满，而。 这个绿色的植物呢，它们也可以使这个，呃，阴阳的离子呢有这个交换的作用，可以让我们人的心情呢达到一个很好的平衡。因此，从门口入来的气呢，就可以让我们重新开始做一个除秽的效果，由内而外，会让我们开运的效果更加的彻底哦。所以，家中如果有绿色植物的朋友们，切记要在早上的时候放上一盆在门口，帮自己开运。 同时呢，会建议朋友们呢，要在这一天呢，准备几个葫芦哦，还有几条五色线。那这是要做什么样的用途呢？主要是在端午节当天的十二点之前哦，我们要让他们呢摆在户外，让这个太阳呢的这个阳光曝晒这个葫芦的饰品哦，来把它达到除秽消磁以及。 再来就是重新充电的一个效果，哦，让它可以再次的纳入纯阳的祥气。那么要准备的这个葫芦树呢，就依照各位呢的需求去做准备。还有切记，我们在把这个葫芦放在室外的时候呢，它上面的这个盖子是一定要是打开的，这样子这个气呢，晦气才能够出来。 纯阳的气也才能够纳进去哦。那这个葫芦呢，在我们一点的时候呢，就会收到屋内。那收到屋内这个东西，就可以悬挂在我们的玄关啊，或者是需要摆置的位置上。那它它就可以帮我们开启好运，或者是化解我们在呃室内的一些呃风水上的一些煞气。那比如说呢？ 呃，一般很多人都会放在车上来祈求行车的平安。那么我们只要挂一个在车上或者是机车上就可以了。那如果你前一阵子觉得常常就是车子有碰撞啊、擦撞啊、小车祸不断，那么就请你要放上三个，也就是一个在前面，两个在后面，这样子才是比较保险的。那或者是说，我们想要防自己会有这个漏财的疑虑。 这一阵子的花销莫名其妙的开销很大，那我们可以在我们的这个大门入入进来的这个厅堂处的四个角落，哦，都各放上一个。啊，如果说你觉得这一阵子的睡眠比较不好，哈，或者是说比较多病痛，我们也可以在我们的床头上挂上一个有压凉的，比如说在这个室内的格局里面，然后刚好缝到压凉，那。 尤其是有压到我们的文昌或者是书桌的，那就请务必要在这个梁的左右各一方哦，也就是两端要各挂上一个葫芦。还有包括就是，如果你家中的格局呢刚好是逢到了是中央立水，也就是我们房子的中央有逢到了厕所、厨房、冰箱、浴室、洗手台这一类的状况，那你可以在这个位置摆上一个到两个。 那它的效果呢，基本上呢就是维持一年，隔年的时候要重新的再做一次，不会的效果。而这五色线的部分，我们可以把它绑在手上，那它可以帮我们避灾除病，保佑安康。那记得就是男生是在左手，女生是在右手。同时呢，也很适合针对未交大运的孩子们，可以把五色线呢绑在他们的手上。 那基本上呢，大部分的人都会是在十岁以前交大运，所以我们可以直接设定，就是十岁以下的孩子呢，都可以绑上一个五色线。那什么时候我们要把这个五色线给取下来呢？也就是当我们的下一个节令逢到出梅的时候。那在今年二零二一年出梅的日子呢，就刚好逢到的是国历的七月十号，也就是农历的六月一号。 到时候就可以把这个五色线取下来，然后画掉就可以了。再来就是呢，如果说有更小的孩子，然后我们觉得不要让他手上有太多的这些呃五色线啊，怕有安全的疑虑，那么我们可以直接替代用香包呢来让孩子别上，那这样子也是一样有吉利的效果喽。 同时呢，在当天很多人都会透过泡澡或者是擦拭的效果呢，来帮自己除秽。那泡澡的部分，在端午节当天有分两个时段，一个是属于中午，一个是属于傍晚。那在中午泡澡的部分，我们可以选择用比较简易的方式，因为同时在午时这个时段，我们要做的事情实在太多了。呃，所以我们当天可以用艾草，或者是搭配好的除秽包。 放到脸盆里面，然后分别加入热水跟冷水各半，全家大小都可以用这个盆里面的水哦，来把脸哦跟手呢擦拭干净，来扫除我们累积的这个晦气以及衰运。洗完之后，整盆水请务必往家外面倒，或者是倒入到马桶里面冲掉就可以了，这样就达到洗尘开好运的一个效果。 至于到了傍晚呢，我们选择要泡澡，这个时候时间是比较充裕的。我们可以在我们的浴缸里面放几片玫瑰花瓣，或者是蝴蝶兰的花瓣哦，花苞，那么它都可以帮我们增加我们的异性缘，以及提升我们在职场上的贵人运哦。如果你是属于不适合泡汤，或者是没有时间泡汤的朋友，也没有关系，我们可以在这个。 超市啊，买到这个有玫瑰或者是甜橙香味的这个精油，或者是喷雾空气的这个喷雾器呢，喷洒我们的卧室。那因为现在碍于疫情的关系，很多人都是在居家上班，所以老师也会建议，请在喷的位置呢，尽量是喷你首选的两个比较常会待的位置，比如说卧室以及书房。 那这样子就可以加强我们的人和效果喽。同时，就是要提醒大家的，在当天呢，也要透过食补的方式来帮自己开运了。那在当天尽量要吃到五种黄色的食物哦，来帮我们可以治五毒，还有解毒治煞。那可以，大家可以参考一下你本身自身的一个需求，来选取这五种黄色的食物。 比如说有马铃薯，或者是有这个高纤维，可以帮我们预防便秘的地瓜啊，再来就是有润肺功能的南瓜，而且它同时有丰富的这个胡萝卜素呢，可以保护我们的皮肤，帮我们消除痘痘。再来就是可以清热气的黄豆，记得一定是要非基因改造的，这样它才能够帮我们呢平衡我们的内分泌，达到解毒。 然后养颜美容的效果，还有大家可能都不知道，玉米也是相当好的黄色食物，它可以帮我们非常快速的恢复精力。那再来就是柚子茶，或者是吃柚子，它都可以加强我们的皮肤代谢。同时，如果你是想要吃黄柠檬的朋友，请记得要在晚上的时候再吃哦，它可以帮我们淡化皮肤的色素。 而香蕉呢，它也有非非常非常丰富的这个色氨酸哦，可以帮我们稳定情绪以及辅助我们的睡眠。有需要的朋友都可以参考看看。那当然呢，还有其他的水果，比如说像橙子、水梨、木瓜、芒果，好，甚至牛蒡跟韭黄呢，也都是很适合的食物。就看大家喜欢什么，从当中挑出五项来吃。 这样就可以增加我们自身的阳气，透过食补的方式来帮自己鸿运打发。还有呢，在午时的时候，大家都很清楚，我们要在这个时候就是喝一杯午时水。那最理想的时间呢，就是透过这个十二点的正午的时间点呢，呃，转开水龙头或者是我们的这个有煮的水哦，在这个时候呢，喝一杯。 那如果可以透过泡花茶的方式呢来喝的话，更能够提升它的好运能量哦。那记得在这一天的午时的水，我们同时也可以透用一个保特瓶把它除除下来。那在日后如果有逢到，比如说要化煞，或者是说要。 把开运的小物呢重新做一个除秽，它都有非常非常多的功能哦，可以备用。再来就是呢，我们要来讲一下，我们在前一天晚上放在阳台的那两个碗要怎么做。首先呢，我们要在这个午时，也就是十一点之后，就可以把这两个碗收到屋内了。那碗内呢，它可能会有一些甘露水，或者是可能会有一些雨水。 也有可能什么都没有，那可能要看你所在的地区。但是不管我们的碗里面有没有收到水都没有关系。把这个碗呢放到我们屋内的正西方。如果你不知道方位在哪里，请你打开你的手机，它一定会有这个呃 compass，那可以帮你指出来位置在哪里。好，所以把这个有硬币的这一个碗呢。 放在屋内的正西方，这要做的是请他来帮你催财气。那怎么让他启动催财气的这个功能呢？首先呢，我们双手把这个碗呢放在这个屋内的正西方后，我们就要一边念安土地真言，念七次。那他怎么念呢？就是南摩萨满多母福南翁杜鲁杜鲁地尾梭哈。 这句真言的含义呢，意示的是我们要把八方的这个土地正神呢，召请过来护持行者，所以总共要念七次。第一次念的时候，请我们一定要双手合十的把它念完。那在第二次念的时候，请我们把我们左手的手掌心朝上，然后每念一次呢，我们就取出那个碗里面的一枚硬币。 放在我们的这个掌心上面。那每这当中呢，请记得取出的这个硬币呢是要按顺序的，也就是碗里面本来有放的这个硬币呢，请你按照左右上下中的方位个别的取出来，那就是每念一次取出一个，那这样子。 最后一次的时候，我们是在核实，然后念最后第七遍的这个安土地真言哈，来收尾，那就可以达到这个催财气在正西方的这个效果了。那把这个财气家里的财气吹起来之后，我们这些在手上的这个硬币要怎么办呢？首先，我们就是要选一个地方来安置它，比如说，我们可以放在我们的玄关。 或者是放在我们的书桌上，哦，或者是，呃，你可以放放在你的这个呃办公室的位置都是可以的。那记得要放的方向一样是按照刚刚取的方向一样是左右上下中。那一边放的时候，请大家要一边说这个口诀哦。那放的时候一样记得。 有头的那一面朝上，如果它的地别上面没有头，那就是有面额的那一面朝上。那要念的口诀，请念的是：东方甲乙木求财，东方进。念到进的时候，我们就把第一枚放在左边的位置。西方庚辛金求财，西方来。这个时候，我们就放在右边。 北方壬癸水求财，北方路，这个时候放在上面；南方丙丁火求财，南方得，这个时候放下面；中央戊己土求财，央中聚，这个时候放在中间。最后呢，我们是不是都放完了？我们要核实的说，八方五行进，财源五路来。好，那么要建议大家是尽量要在。 十一点到十二点零五分的这一个区间，也就是财气最旺、最好请的时候，把这五枚硬币安置在门口玄关，或者是你的明财位，又或者是书桌上，这样子就可以透过跟天借财水的能量呢，来招我们的五路财气哦。所以如果你还不够清楚，请记得要先笔记下来。 这个口诀是在念这样子念的，再重述一次：东方甲乙木求财东方进，西方庚辛金求财西方来，北方壬癸水求财北方入，南方丙丁火求财南方得，中央戊己土求财央中聚，八方五行入财源五路来。大家记得要把这个口诀好好的完成，这样子才会完成这个五路财气入你的口袋。 再来呢，我们要提醒大家的就是，如果你在年初，或者是你有问过老师流年的朋友，或者是你本身就知道你今年就是这个病恶入宫，或者是病气比较重，啊，或者是本身身体健康就本来已经开始亮黄灯的朋友，或者是你本身今年的这个任心很重，不管是邪任非任都一样啊。 我们呢一定要在这一天呢除病气跟晦气，那要怎么做？具体呢就是在十一点的时候把房子的窗户全都打开，这主要是为了让病气呢可以消散，可以离开我们这个磁场。那再来，我们还有前一晚另外准备的那个碗，对不对？这个碗呢，不管里面有没有这个露水或者是雨水都没关系。 直接把一些雄黄放到这个碗里面，然后再加上一些米酒调和之后，在一点的之前呢，我们要撒在房子的四周，这样子就可以达到进宅的效果。那再来哟，我们进宅完之后呢，我们就可以在一点前呢，把这个窗给关起来哦，也就是你这个窗户打开的时间至少要有半个小时哦。 到一个小时会是比较理想的。那要关的窗户呢，请记得要先由东方的这一面窗户先关，因为在今年东方这一面是属于煞气方，所以我们在进完的这个宅之后，除了摒弃之后，我们要先把煞方给封起来，关妥吼，这样子才会万无一失。 关好之后呢，我们要用檀香或者是卧香也可以哦，沿着我们的这个房间的每一个墙壁的角落绕一圈，这样就可以完全的除掉家中的晦气喽。所以不是只有人要透过泡澡除晦气哦，我们的这个宅气也要除病气、除晦气了。好，再来呢，刚刚讲的这个雄黄哦，这个是属于我们室内在用的。 那么我们自己当事人也要饮雄黄酒，要怎么样做到呢？一样呢，用另外一个碗，那这个空碗呢，就直接加些许的黄酒，还有米酒调和之后，在一点之前，让家中的每一个成员呢，哦，都能够品一点。那品的方式就是点，就是点一一点点放在他们的舌尖上。 然后要他们把舌尖往上颚这边顶，来视同喝了这个雄黄酒，来代表有象征性的这个驱邪的一个意义在。那小朋友的部分哦，我们可以在他的额头上面写一个王字，那这样子可以保护他们呢，比较不会受到惊吓，啊，也比较不会呢受到这个呃不好的磁场的一个影响。 同时呢，如果说你本来就是有在佩戴一些开运商品啊，哈，比如说项链啊、佛链啊，或者是你有摆一些呃开运镇煞的物品、神兽啊，哈，或者是聚宝盆，也都可以在端午节的十一点到下午一点的这个时刻呢，把它拿到空地或者是阳台曝晒三十分钟到一个小时，那其中呢。 能量最强的时间会是在十一点五十分到十二点十分这个时段哦。利用这个大地之间的天然的气场，哦，这个正刚正阳的气场，哦，来净化还有加持它，那它的开运效果呢就可以呢发挥的更加的极致喽。最后呢，我们要看一下就是个人转运的部分。那个人转运的部分呢，老师会建议哦，我们要。 运用这个五十水，把它放在倒在水盆里面，然后我们的水盆里面呢要放十二枚的硬币，那这个硬币呢尽量呢，如果是一元的话呢，就是用一元哦，那把它围成一圈，那请在放的时候是从十二点钟的方向先开始放，然后呢是以一正一反一正一反的方式来放。 再来放好之后呢，我们把我们的双手放进去洗，然后甩干，然后再把我们的右掌心朝上，吐一口气，这样子就可以达到一元复始，还有换手气的一个效果。那在做这件事情的时候呢，要提醒荧幕前的每一个朋友，请一定要保持安全的社交距离，因为我们在哈气嘛。那再来。 我们这个时候呢，是在转换我们的一个磁场圈，所以我们不希望我们的磁场圈会跟别人的有互相重叠跟干扰，所以保持社交距离去做这件事情，才可以完整的转掉你的运势。最后，针对未婚的朋友，如果你想要在呃今年呢能够红鸾心动，可以呢招到一个好的姻缘。 不妨可以在这个时候，男生多穿一些亮色系的衣服，而女生呢，可以强化多穿一些粉色系、红色系的衣服，或者是相关颜色的饰品，好多佩戴。至少要从端午节起算之后，连续五天来象征是帮自己添加喜气，这样子你可能就会好事很快就来喽。以上是金英老师。 不藏私的分享给大家的转运秘方，你们都记牢了吗？喜欢的朋友，请务必帮老师分享出去。还有在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞哦。有需要咨询的朋友，也可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了，拜拜。